пружинанын оң учу координатасы AX1 болгон чекиттен координатасы X2 болгон чекитке жылсын нерсе кысылганда же керилгенде деформацияланып анын бөлүкчөлөрүнүн өз ара аракеттенүү күчтөрү өзгөрүп серпилгич күч пайда болот серпилгич күчтүн жумушу карама каршы белги менен алынган пружинанын потенциалдык энергиясынын өзгөрүшүнө барабар минус белгиси оң иштин кемчиликсиз серпилгүч күчтүн натыйжасында нерсенин потенциалдык энергиясы азайгандыгын көрсөтөт сырткы күчтүн таасири астында нерсе кысылганда же керилгенде анын потенциалдык энергиясы көбөйүп серпилгүч күч терс жумуш аткарат